nós não queremos perder. Nossos idosos estão morrendo, nossos avós estão morrendo, nossos parentes, nossos tios estão morrendo. A pessoa chega no posto de saúde e não tem teste. Não tem teste para fazer em todo mundo. Tem muita gente que está em casa, intocada em casa, mas está com febre, está com dor de cabeça, está com sintomas da Covid-19. Pessoas que mais uma vez eu gostaria de frisar: não estamos aqui fazendo perna. nós não estamos aqui para fazer micaria à toa, nós estamos aqui para defender a vida e vale a pena. Nós não queremos perder mais ninguém, nós não queremos perder nossos médicos, nós não queremos perder os nossos profissionais da área da saúde. Nós queremos e precisamos de um hospital de campanha em especial para São Gabriel da Cachoeira. É isso que nós queremos. Vamos ver que realmente tem amor por você e tem amor pela sua família.